Que la paz de Dios sea a todos vosotros, a los aquí hoy presentes. La base bíblica que servirá de base al tema que tengo a mi humilde cargo Escribe en los versículos 27 y 28 de la lectura bíblica que ya escuchamos. Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Hasta aquí. La base bíblica que sirve para la disertación sobre el asunto Dios existe. Este asunto es de vital importancia, es un asunto fundamental y que compete al interés de todos los hombres cuando está comprobado, como lo veremos, de conformidad con el desarrollo de este asunto, la verdad de que Dios existe siempre han existido objeciones en todos los tiempos, épocas y edades, se ha discutido con referencia a la existencia de Dios, unos afirmativamente, entre, tanto que otros negando la existencia de Dios a este respecto las consideraciones que en esta ocasión se hagan serán no solamente con lo que nos revela las santas y benditas escrituras, sino que la, la aportación de lo que nos enseña la observación lo que enseña la obra de la naturaleza, la creación, la dificultad principal que sirve al argumento de la objeción de la no existencia de Dios es, y en torno a esta estriba lo demás, de que si Dios existe, que se le muestre, que se vea, que se pruebe de una manera que no quede lugar a duda, como ver una persona semejante o algún objeto o cosa. Esta es la principal objeción sobre la negación de la existencia de Dios. Pero si a simple vista parece fuerte este argumento y de peso, la realidad nos enseña que no es tanto como aparece a simple vista, porque se debe de admitir que no todo lo que existe que no todo cuanto existe está al alcance de la vista para comprobarse la realidad de la existencia de esto, porque si así fuera, entonces tendríamos que admitir que no existe el viento, porque este aun cuando sentimos los efectos de él, no se ve el viento de donde quiera sopla y oímos su sonido pero no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, dijo el Señor Jesucristo. El viento es una realidad innegable porque conocemos sus efectos y quien no lo admite así como la electricidad. ¿Quién puede verla? Y aún sin embargo, aceptamos su existencia. Podemos sentir en nosotros un dolor y a efecto de él puede ocasionar y dar en desenlace la misma muerte. Pero hasta ahorita la ciencia, por lo avanzado que está, no ha podido, no ha podido ver el dolor. No se puede ver, aun cuando se siente sus efectos y causa a veces la misma muerte, pero no se puede ver y se tiene que admitir que existe. Bástanos pues estas declaraciones para que se compruebe de que no todo lo que existe se ve. Dios es una realidad y es invisible a los ojos de los hombres. Así lo firman las santas y benditas escrituras. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 1 del Evangelio que él escribió a Dios nadie lo vio jamás. Y si aporta esta escritura, las declaraciones que hace el apóstol San Pablo cuando dice, por lo tanto, al rey de siglos, inmortal, invisible, invisible, sea la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 6, versículo 16 de la misma carta, el apóstol dice, quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver. Entonces, Dios nuestro Señor, el omnipotente, el todopoderoso, no está al alcance de la vista, como puede estarlo así su servidor ustedes y como ustedes ante mí para admitir la existencia nuestra. Entonces, ¿cómo conocer la existencia de Dios y comprobarlo. Si se tratara de probar la existencia del hombre, tomaríamos del principio de la creación y encontraríamos los primeros momentos de la existencia del de, el hombre, el primero que Dios estableció sobre la tierra, y pudiéramos decir, así es el origen del hombre, pero escrito está cerca de Dios que no tiene principio ni fin de días, porque Dios es un ser que existe desde la eternidad. Todas las causas de su existencia están en Él mismo. Él es la causa de todas las causas. Es decir, todo cuanto existe en el universo, sea en el cielo o en la tierra o en todo lugar, son efectos de la principal causa, la que llamamos y conocemos por el nombre de Dios. Se conoce la existencia de un ser aunque de vista no se le haya conocido, tomando por un ejemplo para ilustrar sobre el caso, por ejemplo, la obra de un arquitecto que existió en generaciones pasadas y que por lo mismo no se lo pudimos conocer porque no fue contemporáneo nuestro. Pero la obra que él dejó está dando testimonio de un hombre inteligente, experto y perito en la arquitectura, y no se puede, no se puede negar que existieron manos expertas en la construcción de aquella obra de arquitectura. Porque la escritura dice, según el capítulo 3 de Hebreos, versículo 4, que toda casa es fabricada o hecha por alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Allí está la prueba de la causa o el efecto de una causa. El efecto es la casa construida y la causa es el fabricante. Nada cuanto existe se puede pensar que salió de la nada, porque de la nada está dicho que de la nada no sale nada. Todos son efectos de una causa primaria. Esta es Dios nuestro Señor. Y si sencillamente un edificio por sí mismo nos parece, mucho menos la obra de la creación. La obra de la creación es el testimonio más elocuente de la existencia de Dios, porque ésta está dando pruebas hasta la evidencia de que una mano todopoderosa, inteligente y sabia, hasta lo infinito, hizo todo cuanto existe. De acuerdo con la pericia y bien terminado y perfecto acabado de aquella obra, se puede medir también la inteligencia, la sabiduría del constructor y en el caso en la maravillosa obra de, de, la creación, se admira no solamente la, se acepta no solamente la existencia de Dios, sino que se admira la sabiduría infinita y la omnipotencia con que hizo todas las cosas. El testimonio que a de todos los siglos está denunciando la existencia de Dios. El salmista David dice en el capítulo 19, en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Allí está para todas las generaciones el testimonio elocuente de la existencia del Ser Supremo que hizo cuanto existe el apóstol San Pablo a este respecto en el capítulo 1, según la carta que escribe a los romanos, nos habla acerca de, de la acerca de la testación que prueba la divinidad, la existencia de Dios, cuando dice así, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Su eterna potencia y divinidad invisibles se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas que no se ven por las cosas que se ven. Gloria Dios. De tal manera de que la humanidad es inexcusable respecto de la existencia de Dios. La obra de Dios es el testimonio más elocuente de la existencia del Todopoderoso. A este respecto, por otro, por, otro, por otra consideración, también lo encontramos por designio, la prueba de la existencia de Dios, por designio, o sea, por el intento o el propósito, porque hay medios que tienen por objeto un fin, es decir, cosas que fueron creadas pero con un propósito de que esta, en sus funciones produzcan un fin. Si nosotros observamos detenidamente lo que contiene el capítulo 1 de Génesis, allí donde se describe y se detalla la obra de la creación, en los versículos 16, 17, 24 y 29, miramos que el sol, la luna, las estrellas, la tierra, la hierba y los árboles del campo, todos fueron hechos por la mano de Dios y con una finalidad. ¿Para qué hizo Dios el cielo, el sol? Crió la gran lumbrera. Claro dice la escritura, para que en el día. Tenía una finalidad y el sol era el medio por el cual el mundo habría de ver la luz, la claridad del día, la luna y las estrellas para alumbrar en la noche, la, la tierra misma, esta para producir hierba, para que fuera sustento y el fruto del árbol también sustento los versículos santos citados, usted puede consultarlos y se verá que estos se están cumpliendo en eh, la finalidad para lo que fueron criados. No se puede negar de que una mano sabia, omnipotente, formó y hizo estas cosas. El negar a Dios es cerrar los ojos y no admitir una realidad por demás comprobada, como lo hemos visto. No es todo lo que podemos aportar como pruebas de la existencia de Dios. Pues las mismas bestias de la tierra, las mismas bestias de la tierra enseñan al hombre, así como las aves de los cielos y las peces de la mar, todas estas cosas saben que la mano de Dios las hizo, según las declaraciones que hace el justo Job, porque qué cosas de estas no entiende que la mano de Jehová las hizo. Job 12, 9. Todas ellas reconocen que la mano de Dios las hizo. En la constitución misma de nosotros los hombres está comprobado que en nosotros tenemos órganos que fueron puestos para que esto desempeñaran funciones en nuestro organismo y pudiéramos vivir en este mundo y sobrevivir adaptado de todas las necesidades, para todas las necesidades, poderlas satisfacer Pues dice el capítulo 20 de Proverbios, versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve a ambos hizo Jehová. Y el Job capítulo 9, versículo 11, afirma el escritor de este libro, agregando el paladar cuando dice que el oído que distingue las palabras y el paladar que gusta los manjares. Todo está hecho y todo lo que existe en nuestra constitución orgánica está puesto sabiamente en nosotros. Y hay que decirlo porque no, que cada día que avanza, en lugar que la ciencia moderna gane terreno en probar la no existencia de Dios, hay que admitirlo, que ella misma está teniendo que admitir que existe un Dios todopoderoso. Ahora, del mismo cielo Dios nuestro Señor, en la revelación que ha hecho a los hombres, ha dejado satisfecho a las más exigentes criaturas que niegan de que hay este Dios todopoderoso. Obviando tiempo y por no citar más, acudiré a dos testimonios de las santas escrituras a fin de que ustedes no ignoran esos pasajes con respecto de cuando a la invocación del profeta Elías, descendió fuego del cielo para probar que Dios es el verdadero Dios, el Dios vivo. Cuando en aquella ocasión aquel pueblo se había desviado del culto verdadero y la adoración al Dios vivo, el que permanece para siempre, puso en, en aprietos a los profetas de Baal cuando les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si vale Dios, ir en pos de él. Y sujetándolos a la prueba siguiente, el Dios que respondiera por fuego, este será Dios. La contestación, todos nosotros lo sabemos. Los profetas de aquel Dios ficticio aun cuando se sacrificaron al máximo, no consiguieron respuesta, pero bastó tan solamente una sola vez para que Dios del cielo respondiera y el fuego consumiera la víctima. La otra es aquella cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua y por decreto del rey se ordenó que a todo súbdito de aquel reinado se arrodillara al son de todo instrumento musical. Pero los varones hebreos no lo hicieron y fue causa de acusación para que la sentencia que anticipadamente se había dado, que todo aquel que no lleva el decreto del rey sería echado en el horno de fuego. sabrás Mesachas Benegus no atendieron aquello, aquella advertencia, sino antes ellos siguieron adorando y arrodillados delante del verdadero Dios, pero nunca a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Cuando viene la acusación, se les llama y se les demanda razón, y ellos firmemente le dijeron así, nosotros no adoraremos a tu estatua, oh rey, ni tenemos preocupación por lo que tú has dicho del horno de fuego, porque el Dios al cual nosotros servimos nos librará de tu mano y del horno de fuego. Sostenidos en la fe de un Dios invisible pero verdadero, porque en el momento supremo cuando fueron echados al horno de fuego, nada les hizo el fuego y entonces el rey personalmente mira aquel prodigio y se espanta porque él vuélvese con sus sirvientes y les dice, no mandé yo echar tres hombres al horno de fuego. Y aquí dijeronle, sí señor, tres varones echamos al horno de fuego. Dijo, he aquí yo veo cuatro, y el cuarto es parecido al hijo de los dioses. Allí andaban y nada les sucedió. Entonces le dice el rey Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Venego salí del horno de fuego, y ellos salieron como si hubieran estado en un lugar de aire acondicionado, es decir, completamente ilesos. Dice la escritura que su ropa ni siquiera olía a humo, ni su cabello tampoco fue quemado. El Señor Jesucristo dijo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. es este el testimonio de la existencia de un poder omnipotente que ha probado a la humanidad la realidad de su existencia? Pero la plenitud de la existencia de Dios se reveló cuando se cumplieron las declaraciones de los profetas por ejemplo, del profeta Isaías cuando se anticipa, o es decir, cuando anuncia en la venida del Señor Jesucristo, cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un niño, y llamará su nombre Manuel, que declarado quiere decir Dios con nosotros. A su debido tiempo, el Señor, el niño Jesús, Emanuel Dios con nosotros, Jesús el Salvador, aparece en este mundo, nace de la Virgen María, porque así estaba escrito para él declarar, declarar a Dios nuestro Señor, porque él hizo la plenitud de la revelación y la presentación en este mundo. El mismo Dios se humanó y vino a habitar entre los hombres. Dice citando la escritura que hablé al principio, a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró, es decir, Él nos lo reveló. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que se había humanado, haciendo un enlace del versículo 1 del capítulo primero de San Juan al versículo 14, Encontramos en el primero que Dios dice que en el principio era el verbo, eso es saber Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A esto es importante citar porque así conviene la declaración del apóstol San Pablo, quien por inspiración del Espíritu Santo dice, según el capítulo 3, versículo 16 de la primera carta a Timoteo, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido predicado a los gentiles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Cuándo podemos situar ese tiempo que Dios habitó en carne? En ningún otro tiempo, ni antes ni después, sino cuando el Señor Jesucristo hizo su presentación aquí sobre la superficie de la tierra. Entonces, en conclusión, se está probando la existencia de Dios por haber tiempo y a causa de que no es el momento de extenderlo más, que pudiese, pudiese hacer aportaciones como prueba de la existencia de Dios. En conclusión se puede decir así, que el único ateísmo que admiten las santas escrituras es aquella de una voluntad peca y una mente reprobada. Porque si dice la escritura, según el Salmo 14 que dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Porque así convino a su sentir y a su deseo y a su modo de querer para, para desconocer a Dios. Porque San Pablo dice en cierta escritura en Romanos, y por cuanto no quisieron tener a Dios sin su noticia. Significa la voluntariosa ansiedad de este mundo de no admitir la existencia de Dios y cerrar los ojos a una realidad. Solamente existe el creteísmo, el práctico, el que a conciencia se conoce de que sí existe Dios porque aún los hombres más rudimentarios de, épocas primitivas concibieron la idea de un, de un, de un Dios que existe, aunque desconocidos para ellos, porque los poetas que citó San Pablo, allí en Éfeso dice que decían, linaje de este somos. Cuando Pablo dice de esta manera, siendo pues linaje de aquel, no habremos de considerar a la divinidad semejante a oro o plata o mano de artífice, hecho de mano o de imaginación de hombres, porque por él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra de Dios. Ahora bien, amados hermanos, Aun sin embargo, la persona que quiera tener relación más íntima y comunión con el Dios omnipotente, solamente resta que se encauce por el camino que la palabra de Dios significa, según lo que está escrito en el capítulo 11, versículo 6 de eh, los Hebreos, cuando dice, en em, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se allega es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Hay una promesa para los que aceptan a Cristo. La promesa es lo que dice él mismo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una promesa. Hasta ahorita no se puede probar, como dijimos al principio, como cosa física, material, accesible al tacto, al Dios Todopoderoso, pero el apóstol San Juan, con la inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 3, versículos 2 y 3 de su carta primera, dice así, muy amados, ahora somos hijos de Dios.